在礼拜一的部分，我们会迎接的是当周的午休照的日子，因此如果您的厨房正在做装修的部分，请务必要避免动到照的部分哦。另外，在礼拜二的部分，我们会逢到的是当月的月破大号的日子，吉日的部分，也就是红皮书上吉事的部分，老师建议都尽量少取为妙，会是比较好的。 而在礼拜三的部分，我们会逢到的是一个非常适合做生鸡的日子。非常多的香港人都非常习惯在呃补运的时候呢，透过用生鸡的方式呢，帮自己呢生人呢做一个生鸡补运哦。但是呢，因为现在呢逢到疫情的关系啊，老师要建议大家呢减少外出哦。所以呢，如果除非您是已经有在做生鸡的朋友，不然呢，老师建议呢尽量呢。 先不要去动您的生机，会是比较好的哦。再来呢，我们来看一下，在礼拜四的部分，当天逢到的是非常大利，荧目前男性朋友的麒麟日，当天也是一个非常适合交易，也是谋事大吉的好日子哦。所以，如果您有要斡旋或者是交屋交车的，不妨都可以选择这一天来做交易。而礼拜五的部分，我们会逢到的是天罡日。 所以，如果你想要为自己补气的朋友，请务必，如果补气的不二法则就是先守住你的元气。所以在当天，请不要喝牛肉汤，不要吃牛肉哦，这会是大忌哦。再来，就是在礼拜六的部分，我们会迎接的是一个新的节气，因此老师会建议我们荧幕前的朋友，在节气的前后，务必要注意有一个大忌哦。 就是我们尽可能呢，任何的集市都要在清明节的节气，也就是在下午的十五点四十分之前呢，要完成扫墓的这个动作。而在这之后呢，尽可能呢就不要做扫墓的动作喽。那再来就是呢，在清明节呢祭祖的这个部分，因为逢到了疫情的关系，所以如果很多的追思会透过线上的部分，或者是我们可以透过回向。 呃，透过这个祈福的方式回向给祖先，他们也会能够感应得到，能够知道的。哦，这个部分大家呢也可以透过参考乾坤居士的法事，啊，老师也会把链接放在下方，请大家可以参考看看哦。再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是难得的天赦日。 天赦日呢也是非常适合将，如果您有手抄经文，或者是说您有平时呢有在持经文的，我们可以在当天做回向给累世的冤亲债主哦，那也可以让我们的福报呢跟果报呢可以做消业的一个动作。好，这是我们当周的一个日课吉凶，接下来让我们来看一下当周的运势网又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，我们第三名的朋友呢是属鸡的朋友，而第二名呢是属猪的朋友，第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们的偏财运是启动了，真的是旺旺来哦！而且老师要非常的提醒你们呢，不但要小心你们周边呢是不是有不起眼的小财运之外，而且可能会有贵人来旁边的帮衬。 推你一把，所以呢，即便呢，有的时候旁边的人在说什么，你也要听一下，把耳朵呢放开一下，你的这个眼线跟耳线哦，好好的听一下周边的状况哦，不要老是置身事外，因为很有可能你听到的都是一些线索，可以让你呢发一线之财哦。再来，我们来看一下个别的生肖运势呢，在当周的。 又有什么特别需要留意的？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜务必要注意的是，要注意团队合作，而且不要让自己呢当了是坏了那个捉的老鼠屎。在这个礼拜，属老鼠的朋友要留意的天数是星期三哦，所以千万呢不要呢起头呢一头乐，然后后面收尾呢做的。 就是有点哩哩啦啦的哦，所以老师建议属老鼠的朋友务必在这个礼拜呢做事呢要有头有尾，才可以让人家呢对你的印象呢是有加分的。第二个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢做事有事倍功半的一个状况哦，常常呢会让人家觉得奇怪了，你怎么这么的没有效率哦？所以老师会建议你呢。 不妨呢，要考虑一下旁边的人到底是用什么样的方式在做，然后呢，听一下别人的建议，不要老是用你的旧的方式，搞不好呢，你才不会让自己这么的疲累，而且呢，可以更有效率的完成你被指定的任务哦。那属牛的朋友在这个礼拜尤其要留意的天数是星期四。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜呢是缺乏了耐性， 很多的忠言啊，又或者是很多的一些状况呢，你会很没有这个性子去听。可是，请你务必呢要听一下，因为虽然你多花那十分钟或十五分钟的时间去聆听，可是你可能会听到一些细节，可以让你去判断接下来该怎么样去帮助这个对象，好不好？ 那属老虎的朋友呢，在这个礼拜尤其要留意的天数是星期一，可能会非常的繁忙，但是你会有所收获的。下一个生肖呢是属兔子的朋友，在这个礼拜呢，必须要伺机而动，而这个动是别人动你就动，别人不动而你就选择被动，而不是不动，因为你必须是要被动观察着的状态，而不是让你放懒哦。 那属兔子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期二，请你一定要竖起你的双耳，听着别人哦有没有要指派任务给你哦，这样子才不会让人家觉得你是不是在趁机偷懒哦。那再来下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，会容易有一个钻牛角尖的一个状况，而且你会觉得你被针对了。 没错，你确实是被针对了，因为你过去的表现其实是那么的不如意哦，而且你还没有做自我的一个检讨，所以请你呢好好的审视一下，看看自己是不是有什么地方是做的不够好的。有的时候呢，在你指责别人的同时，请你也要认清一下自己是不是有哪里做的不够好呢？好，属龙的朋友，在这个礼拜要留意的天数分别有星期三以及。 星期天，下一个生肖呢是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，必须要多留意你的饮食，请不要忽冷忽热的饮食呢都综合在一起吃，可能会让你的肠胃呢适应不良，之外呢还会让你忽然有点想要拉肚子。那如果你又碰到了很重要的会议的时候，要频频的跑厕所，那就不是一件好事情喽。 属蛇的朋友，同时也会要提醒你注意，在当周的礼拜五跟星期天，如果有跟朋友有邀约的话，请务必记得不要有迟到或者是失态的表现。饮酒的话呢，也不要过量，才不会出事情哦。下一个生肖呢是属马的朋友，在这个礼拜呢，请务必要培养默契。这个默契，不管是跟另一半，或者是跟你的。 团员或者是跟你社团的人，好，只要是跟人的互动都是一样的。因为在这个礼拜，你总会让人家觉得不经意的会说出一些让很脱序的话，让人觉得你好像不是跟我同一组的，你好像跟我不是在同一阵线的，你到底是不是我们这一队的？好，所以说，请你务必呢要让人家觉得是说你们是有共鸣的。 是在同一条线上的，好吗？有必要的话，要先请你做一下 review。那属马的朋友呢，在这个礼拜呢，务必要留意的天数是礼拜五跟星期天。下一个生肖呢，是星，是我们这个属羊的朋友，在这个礼拜呢，是需要静静的一个状态，也就是你会希望不要来烦我，不要来吵我，我真的需要空间留给自己。 没有关系。当你需要别人来关心你的时候，那请你再度的把自己抛出来，这样子人家就会知道要往你这边走了。但是，请你不要忘了，有的时候，如果你不走出来，也没有人知道你是需要被关怀的，好吗？那属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期四以及星期六。 即便你需要静静，老师也建议你可以在空旷的地方，比如说一棵树下，或者是公园啊，或者是家里的阳台晒晒太阳，这样子也是能够让自己吸收一点正面的能量，转换心情的，好吗？下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜呢，需要学会怎么循序渐进。 不管是你的工作进度，又或者是跟人际的关系，甚至是感情上面的一个进度，也是一样的。不要催之过过急啊，也不要推得太紧，不然对方会有压力的。不管是订单，或者是交际，或者是应酬，都是一样的。一旦对方感觉紧绷或是有压力了，就像放风筝的原理一样，这个弦可能是会断掉的。 所以我们就是慢慢的收线，那你才能够把这个鱼，或是把这个风筝给收回来，好吗？那属猴的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期天，尽可能让自己呢能够放松一整天哦，休息，帮自己放假一天哦，才能够得到身心灵的一个平衡哦。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一个礼拜呢，会得到贵人的提拔，而且你会渐渐的得到你想要的成果跟 feedback。所以呢，在这个礼拜也是属于心想事成的一周，并没有特别需要留力的天数哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这一个礼拜是属于发挥专长的一周，而且事情的进度呢都是蛮符合你的预期跟想象的，所以说。 老师会建议属狗的朋友在这一个礼拜尽可能的发挥你的所长啊，然后不要长步，啊，然后赶紧的呢往做你想做的，那这样子呢尽可能超前，那你可以呢非常的快看到你所想要看到的成果哦。最后一个生肖呢是我们属猪的朋友哦，在这个礼拜呢也是属于得心应手的一个一周哦。 而且呢，因为你是属于好运排行榜的前几名啊，所以属猪的朋友在这个礼拜，除了你会发现你忙到没有时间多吃零食之外，可能你还有机会让自己瘦一点点。那老师建议属猪的朋友呢，这个礼拜啊，务必呢要让自己呢多花一点时间呢在工作上面哦，因为你的你的效率呢，在这个礼拜真的是超标超高，非常的棒，所以务必要大展身手一下哦，这样子。 你的团队呢也会对你有另另眼相看的一个方向。好，再让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。这一周的感情胜利组第三名呢是我们属猴子的朋友，然后第二名呢是我们属牛的朋友。 而第一名呢，是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那这三个生肖的朋友呢，老师呢会建议啊，尤其是男性的好朋友呢，在这个礼拜呢，会是比较潇洒的，可以类似像师奶杀手一般哦。而女性的朋友呢，在这个礼拜呢，呃，在感情上呢，会是属于魅力实力派的，可以展现自己的女性的一个实力。 所以条件呢，相对也不会是太差的哦。不过如果说呢，你们呢，真的呢，在感情上呢，要大展身手，还要注意一个先天的条件，就是呢，请不要让自己变成好像是大众情人哦。务必哦，我们还是要专一，好不好？好，一定是要是一对一的，不要一对多，不然呢，有让人家觉得你是劈腿啊，又或者是说是有那种呃进入。 三角恋呐，或者是有那种暧昧的的那种状况，那就不太好了，好吗？好，感情胜利主的定义是在于我们是感情是顺利，但是不是要战胜太多人，好吗？OK，以上是我们感情这一周的这个生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 如果你需要透老师的咨询群，可以透过老师上方的微信号，或是加入老师的官网跟老师咨询。我是金玲老师，感谢你的收看，我们下周再见喽，拜拜。